uh, 8 years old. <laughs> well, no. Oh my God. Hindi ba? 8 years old. Ay, nasira. Damong. Hopeless. It, glass Sarah, it glass Mai. is ka-school. Hello mga kababayan, eto po, magtuturo po ako kung paano gumawa ng lamonade. Meron po akong bisitang isang pagkaganda-gandang bata. Halika dito, kuya. Ito, ganito. Just ka hold it dito. Saren! Saren. Also, ah, just ka hold it so then fast. Kasi, Eric is smart. And eh, they, they didn't hear this holy girl. They duha to hen minti. Asa? Ay, pasida. Ah, Erenak? Yeah. Desyo siya. Lahat ng saf nakuha niya sa Citron. Isang napakatalinong bata eh rin aking bisita nere. Oh. Tuturuan kong gumawa ng... Ano tawag doon? Song juice. Go ahead, the one. Go ahead, this one popping friend. Healthy. Healthy juice. Ang glema din. Yeah, glema din. Ayan po. Ang number two. Number three. Matalino tong aking estudyante na to. Do I so dirty? Ah, sudden. Proceed to hatuhin. perfect, Sara. Sim. Você não tot hier, Elsa. Zo nummer 3, dan de endziste. Zo klas. Ja, fantastisch. Ai, wat een goeie see, Jesus dene fe ade no. Jesus dene fe ade, ik And now we will going to take cold water. Let's go. Water. Close. kababayan ay ecologist rather than organic sugar. you just give three. So then, one, two, fear. No. Ay, ibaba nga. o, sarah din. may, I don't know, take taste it. Ew! <laughs> okay, mm. <laughs> Need more sugar? Yeah. Oh, okay. One, two, Eto na po, titikman na po namin tunay na tunay ang aming ginawa. Sara, are you, are you ready? Yes. Karen? Karen? Oh. Are you ready? Yes. Skål! Cheers, mga kababayan! Ito na po ang aming homemade lemonade. Cheers! Cheers! Ew! Ay. Wow, saan yan? Kasi sarap. Wow! <laughs> Pero mga kabayan, pwede nyo pong dagdagan ng more sugar kung kayo po ay matamis ang inyong panglasa. Eri eh, pong aking alagang bata ay masayang masaya dahil successful po ang aming ginawang lemonade for today. Pero sabi po niya, kulang pa daw po ng konting sugar. Pero okay na po yun para sa akin. Nagda-diet po ako. Para po ako'y pumayat. <laughs> That it's all for today mga kababayan. Hi, hi! Salamat! Thanks for watching! Yay!